нас йдуть вчорашні дошкільнята вже до школи, перший клас. Ми, як рідних, їх любили, та прощання час настав. Школярами стануть нині ті, хто так того чекав. Віршики розкажуть. Бал чудовий, бал вас співаємо дітки пісню Срібний дзвіночок. йти. Бажаю вам бути в здоров'ї і в силі. Любов до України у серці нести. любимо, правда, дітки? Да! Співаємо, заспіваємо. Саму нам. Яне, мені теж цікаво. А вам цікаво? Так. Подивіться, яку гарну іграшку нам подарували в дитячий садок. Що це таке? Сідайте. Дуже гарний робот, ну дуже гарний. Якби він ще тільки був живий, справді, щоб зміг з нами погратися. Але в нас сьогодні свято незвичайне, чудове свято джентльмени, давайте трошки посуньтеся на дівчинку, давайте писати. Чи місця не вистачило, так? Ні, ні, не будеш, Коля, не будеш. Співати і потанцювати, так? Так, ну будемо такі слова казати. Раз, два, три, робот, оживи. Може тільки оживи. Так? ну давайте. вони робить я. Гра таке моє ім'я. Хочу я дружити з вами, завтрашніми школярами. Адже ж кожного вас діти рахувати треба вміти. Бачу, друзі, ви не проти, порозв'язувати задачі. А і справді, дітки, ми з вами цілий рік займалися математикою, розв'язували приклади, задачі. так? Я думаю, що нам не важко буде розв'язати задачу електронного робота нашого. Ну, будьте уважні, слухайте його задачу. Руслана. На лужку серед лози заховала дві кози, а тут ще дві. У стоять у густій ресній траві. траві. Порахуємо гуртом, скільки кіс разом. Чотири. Ой, так гарно тримали ручки. Правильно відповіли? Так. Каже, молодці. Молодці. Радий за вас. Що готові? Перший клас. Всі старались, як ніколи. Всі готові йти до школи. Дарунок наш прямий, пісні щиро куку, дружбу скріпимо в танку. Не годиться відмовлятись, Робот вміє танцювати. В мене музика своя, тож танцюйте так, як я. Ну, дітки, вставайте. Розмовляти і читати нас. Дівчата знає. Падаю капець мені класно мої, то за все у цю хвилину всім подякую. Раду служу дітворі, завітаю я до школи, там награємося в дворі. Тепер давайте попрощаємо з іграшками. Всім на 이렇게 음. 가져가니까 слова подяки на прощання, давайте скажемо свої всім тим, хто був е, із вами е, всі ці дні. Було зручно, світло, за те, щоб було харчування добре, щоб було весело діткам, е, щоб були іграшки. Нещодавно відбулася олімпіада спортивна в нашому районі. І дітки були дуже задоволені, зайняли в нас в районі третє місце, отримали гарні подарунки і дякуємо за це голові селищної ради і нашій завідуючій. Шановні вихователі, Надіжда Миколаївна і Валентина Васильівна. Е, нам читали книжку за вашу лагідну усмішку, що всіх навчили нас читати і малювати, і писати. За те, за за те, що з нами За те, що з нами в парк ходили на поле і зелений гай. За те спасибі, що навчили любити серцем рідний край. Дякуємо, Русланка. Якщо є в групі вихователі, будь ласка, дітки, підійдіть. Хто наша медсестра Женя Дмитрівна. Скажи, будь ласка, Анечка, її слова подяки. Шановна Євгенія Дмитрівна, ви, ви в нас уважна медсестра, уся здорова дітвора, нам вчасне щеплення робили, вітаміни нам носили. Смачні готовили чаї, усі здоровими були спасибі скажемо усі свої уважні медсестри. Станьте діти на місці, давайте всі скажемо спасибо. Спасибо. Працюють у нас в дитячому садку ще й праві. Які... І Женя, е, каже. Марія Михайловна. І Марія Михайловна, а бралі нам білизну прави, гарненьку постіль прасували, частенько брали пілюшки, бо чомусь мокрими були простирадла, рушники, катерки, піранки, білосніжні, мов нові, незнатинні плямки. Дякуємо за турботу, за важку вашу роботу. Насправді цілому у цілі ми жутко все зарити та смачницю сюрприз зробити. Трудяться без перестану. До вечері? А до вечері аж від ранку. Швидко часу. Швидко часу не летить на старати скочить, скажу вам такі. Наша люба дітвора. Наша люба дітвора. Каже вам. Каже вам, каже вам, що живі довго. Святого щасливо. Радості. Радості любові на Немає в нас лікарів передомосі. Ірина Юрівна, спасибі хочемо сказати за те, що вчили нас співати, за те, що грали на веселі, і гопачки, і польський вальс. Нам визначати з вами пальці. Працює у нас дитячому садку і завоз, Міла Афанаска. Будь ласка, Танюша. за свіжі олітки і морку. Спасибі скажемо за оспу, за яблука і за капусту, які ми їли часто густо, багато круп ми різних їли, тому то мало ми хворіли. Дітки, але сьогодні ми не можемо, і в першу чергу ви не можете сказати і подякувати велике щирі слова і велике спасибо своїм батькам, які подарували вам дітки життя, які які виростили вас оце такими гарними, здоровими, виховали вас уважними. І вони вас за ручку вперше поведуть в школу. Разом з ними ви переступите поріг школи і будете навчатися. І мами ваші будуть навчатися разом з вами, і тата, як колись, і ви з ними разом. Батьки, діти, ваші мами і тата це ваші найближчі, найрідніші, найвірніші друзі. Вони з вами будуть завжди і в веселу годину, і в важку годину. Тож і ви їх теж любіть, і поважайте, і шануйте, і бережіть так, як вони вас зараз бережуть. І зараз дітки кажуть свої слова для своїх рідних мам і тата Будь ласка, дівчатка, Алінка. Софії, мами, і бабусі, і дідусі тут прийшли на свято всі. Рідні мами, рідні тата, ми вітаємо вас дівчата, ми вас любимо щиро, щиро, бо нам все Ви нас, любіть кідненьки, бо ми ще такі маленькі. Хочемо бути на вас схожі, як і ви такі пригожі. справді всі молоді, всі такі гарні. Да? Ну а зараз, дітки, хочу вам сказати, що жодне свято в на е, жодне свято в нашому дитячому садку не проходило без веселої, жартівливої пісні. Тож і сьогодні ми з вами повеселимося. sítio, sextou e pôs o estilo no canto. estou, toca a maçã no meu, reina duas vezes. Se recorre do duma do mundo, seu chefe cobra o fundo. Thank папа, а вода другий бік, другий папа. Це вам. А це вам. І давайте порахуємо. Поки музика буде грати, треба Один, два, три, почали! Все, хватит. Федорова. Руслана папа. А ми ще подивимося, як ви це все склали і що ви взяли з собою. А ми ну, дивимося. Руки витирати. Можна було б його сюди покласти. А, сюди? А, це ж треба було правильно наставити. А як? Ви сказали, Так, ще що машинки, те, що Боря грався на брок. звісно, на перерві. Обов'язково, щоб не забувки. І ще. А, і це теж мало. Щоб не проголодатися. Молодці. Так. Так само. Булочку можна було, звісно, положити в пакетик, а не з книжками разом. Ну нічого. А потім, потім дати в пакет, пакет. зібрали. І зібрали, я бачила. Так, молодці, що це мами збирали. Батькам треба ще повчитися. Ну, Вам запаки, бачите, вони ви без Давайте тільки мама по першому зробить. Так, підсунули. А ви, дівчатка, допомагайте, допомагайте мамам, бабусям теж. Не Починаємо. Один, два, три, почали! Молодець все нам Рафаела, салфетки, і то йде нам. Рано, я ніколи. Швидше, мамо, швидше, тато, скільки можна вас чекати. ви пізнавали свої перші враження, свої перші думки, з якими ви ділилися своїми вихователями. І це був початок вашої нелегкої праці в країні знань. А тепер ви йдете в другу доріжку від дитя. Сьогодні у нас большой праздник. Праздник випуска наших деток. Большую дорогу житті. краину знаний. И хотелось бы сегодня всех вас поблагодарить за то, что вы, родители, имеете таких хороших детей. Поблагодарить воспитателей садика, которые смогли вырастить таких детей, помочь вырастить. И деток, которые хотят пойти в школу, хотят получить оценки, как они сказали, сколько? Пять. Хочемо вам невеликі подарунки від селищної ради, від дитячого садочка. На згадку вам про те, що ваші батьки закінчили цей дитячий садочок. Ці подарунки пригодяться їм на початку їхнього шкільного життя. Там все необхідне в даруночку. І ось, відкриваючи його, ви будете пам'ятати, що ви отримали це в дитячому садочку. Будь ласка, я буду називати прізвище, а ви виходьте. Луценко Елла. Векшина Алина. Кочегура Оля. Група Руслана. Коваленко Настя. завідувачі і нянечки. Від щирого серця ми дякуємо вам, здоров'я, творчого натхнення, настрою завжди. І щоб ви завжди-завжди випускали таких хороших дітей, як наші. невиправними. Ну що ж, ми наближаємось до перегонів. І перша спеціальна ділянка цього етапу чемпіонату це паралельні перегони. Ось так виглядає траса, і що це таке зараз ми з вами з'ясуємо.